Olá, sou Alberto Terena, estou na campanha Sangue Indígena Nenhuma Gota Mais aqui na Europa. Já percorremos 10 países, faltando dois, apenas aí para a gente concluir a nossa campanha. E estamos aqui no 25º dia, hoje, é, com as atividades é, já feitas, né? Tivemos é, de manhã algumas entrevistas no, no próprio hotel onde estamos hospedados e em seguida a gente foi encontrar com alguns advogados e onde que nós estivemos conversando ali sobre vários assuntos é, na situação hoje que se encontra a, a, a situação tanto ambiental quanto é, indígena dentro do nosso país para verificar alguma intervenção a nível de justiça, né? Aí na Corte Internacional. Então a gente fez esse, é, é, essa conversa com os advogados é, neste momento lá e depois logo em seguida a gente foi almoçar e fazer algumas fotografias em alguns pontos turísticos aqui da, da, da França para dar visibilidade né, é, na nossa campanha. Então a gente é, estar neste dia aqui, né, com todo esse trabalho, um pouco cansado já, mas é, não é, desistiremos de estar levando a nossa mensagem, a nossa campanha é, aqui na Europa. Né? E à noite nós tivemos é, ali no teatro é, com o tema é, Cultura em Perigo né, onde que teve, tivemos a participação da, da Sônia, a, tá, a palavra da Sônia, depois a Joênia, né, trazendo o teu canto, e assim nós é, encerramos o nosso 25º dia. Então, continue nos acompanhando, falta poucos dias, e a gente quer que os nossos direitos continuam sendo assegurados. É isto que nós queremos, direito assegurado constitucional na, aqueles acordos internacionais que nós temos, nós precisamos cada vez mais fortalecer. Juntos seremos mais fortes. Sangue indígena, nenhuma gota mais.